أعيد التلقيم أضع الحارس أضع قنبلة سرب أضع روبوت الإنذار سقطت السبايك في اي احدهم في منطقه تولد المهاجمين انه الموت تبقى عدو واحد مثالي انتم سيشعرهم هذا بالتواضع الحارس المهاجمين لقد راحت التوازن ابحثوا عن ظلالي فهي سوف تخفيكم أريد سلاحا وقت القفز ضم جميع الحثالة عدو في ايه آخر لعب هذا مخيب للآمال واحد منا على الأقل سيكون خلفه صفوفهم أضع الحارس أحدهم في منطقة تولد المهاجمين آخر لاعب باق يسخر الجميع من الكفاءة الألمانية <laughs> واصلوا سخريتكم وأنتم تستخدمون عتادي أيمكنني الحصول على هذا؟ أيمكنني الحصول على هذا؟ شكراً أضع الحارس ثابروا انطلق روبوت الإنذار شاهدوا هذا <laughs> رصد عدو في الوسط اتحطت السبايك في A تبقى عدو واحد رصد عدو في إيه؟ كان مثيرا للشفقة لا أبالي إن كان عددهم خمسة أو خمسين هيا بنا أمام قوتك قنبلة ستنفجر سأتكفل بالأمر ثبت المدفع انتهى المزاح سأقضي عليك دوريات لسبايك ثبت المدفع تعتادون على سماعها سأنتزع النور من أعينهم أضع الحارس لن يموت ابتعدوا عن طريقي انطلق روبوت الانذار لاعب باق تبقت ثلاثون ثانية زرعت الطائرة تقنياتهم في ذات جودة مهاراتهم وبالتالي سننتصر عليهم أضع الحارس ارتعدوا واهربوا وضعت آخر لاعب باق جميع ملاحظاتهم قبل إجراء الاختبار المجدد لا بأس أنسجة المكان في عداد الأموات وسيع الأمر تمت الإبادة آخر لاعب باق دوري على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 تحققوا مجددا رجاء هنا أنا في كل مكان المزاح سأقضي عليك آخر لاعب سقطت السبايك في منطقة المهاجمين هاجموا بعد انتهاء ضربتي فتلك هي لحظة ضعفهم القدرة الخارقة جاهزة ارتعدوا وهبوا أضع قنبلة سرب أضع قنبلة سرب أطلقت قنبلة سرب ثبت المدفع سقط المدفع نهاجم أولاً فهذا أفضل من اضطرارنا للرد على هجومهم اضربوهم في غفلة عن أمرهم سأتكفل بالأمر آخر لاعب باق سقطت السبايك في A أجهزت على العدو نقطة الفوز أشعر بالتوتر تخلص من هذا الشعور يا أومن زال متحركا كفى مقاومة ماذا حمل السبايك لدينا؟ سقطت السبايك في منطقة المهاجمين آخر لاعب باق ثلاثة قتلى فاز المدافعون